from a whisper Collared shirt down by my feet Stood on crowded bathroom rug. Voices filled the rooms upstairs our Ford was warm before we drove breakfast fresh on the stove. She walked out with the floral blouse. Back then, everyone was near. a ideia é deixar o suporte, o pessoal que chegar no pedal, né? Poder deixar a sua bike aqui com segurança e ficar à vontade, né? fazendo seu lanche, tomando seu suco, um shopping. apoio totalmente, além de ser saudável, é uma forma de você até sair da tua rotina do dia a dia, tirar todo aquela, aquele estresse que você adquire durante o dia, isso é muito importante. eyes focusing on me. Lukewarm coffee for the road. My car was cold till 59. It seems now I'm alone. Esse hambúrguer da casa aqui, ó. Esse da casa. Onde achou isso? Qual que é? Aqui na frente, Ah, é, folha. É. Que bonito, o que, que vem na frente? Quem gosta de gordura vai pegando aí, ó. A Marisa quer esse pedaço bem gorduroso aqui. Né? Tá quieta, né? em 1981 é, teve uma prova lá em Mafra, né? No autódromo de Mafra, eu acabei ficando em primeiro lugar. Tenho a medalha até hoje e, nossa, adoro pedalar. Aqui em São Bento conheci o Melo, que pedala muito aí, a gente participou de vários pedal com ele. Umas noites frias aí, e escapa de cachorro. E... <laughs> Mas o maior prazer de pedalar do lado dele, porque pedala do lado dele parece que está pedalando mais leve. E batemos algum papo com ela, muito, muito show. Então, o Belém começou em 1972, começou com o Ademir e o Tico, né, que o seu Celestino Green chegou para eles lá pesado, querem tocar esse comércio? E eles toparam. Nós com 18 anos, como é que nós vamos tocar isso aqui? E como é que vamos pagar? Ah, paga quando, quando der. Então, o seu Celestino Grem foi um purgo para o começo do Belém. Em 1973 surgiu que deu a Bibelém se limitada. E a Bibelém para o senhor Abi Belém, né, é que é o pai falecido. O pai começou junto com o pessoal, né, os irmãos. O pai era o pilar, né, da, da, coisa, né. Se a gente fazia alguma coisa errada, até os irmãos mais velhos, o pai sempre chamava atenção. Comerciante muito aceito na região, né. Desde a época que ele vendia sapatão lá. Nossa, tenho muita saudade. Em 1994 abriu a primeira loja lá em Mafra, né? Em 98 a gente veio para São Bento do Sul. Em 2014 abrimos o Empório, inaugurado em 4 de junho. A Alice foi surgiu o nome da minha mãe. Toda a família ia almoçar no sábado na casa da Alice. Comeu o revirado com o frango que a avó fazia. Então a gente abriu essa loja aqui no centro, em Pório Valis, em homenagem à avó. Quem não ia no sábado lá até ficava mal-humorado no final de semana, porque era, era muito divertido. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando os vídeos, né? Agora a gente vai dar uma pausa, em janeiro a gente volta. Estamos fazendo para vocês, mais uma vez fica o convite, né? Para continuar assistindo, acompanhando os capítulos, que vem muita coisa linda por aí. Todo mundo possa passar um Natal em paz, tranquilo, e um 2018 aí com muita vibe, né? Pedal para frente. Desejar a todos um ótimo 2018, né? Repleto de realizações e felicidade, e saúde. Né? No epílogo de mais um ano, né? no prólogo do Natal. E acho que 2018 é um presente. E eu queria convidar todos, todos vocês, vamos abrir esse presente junto. Muito amor no coração para 2018. Show!